da poboación, que é o asunto das pensións. Eh, Xavier é un compañeiro economista, docente, co cal sabes explicar moi ben, <laughs> eh, penso que nos vai deixar as cousas moi clariñas, e que preparou un traballo sobre este tema moi interesante, ten incluso publicado libros, eh, queremos escoitar a ver como nos conta hoxe a situación de como estamos, do que hai e, e do, que, do que se vai ir facendo e, e loitando para, para cadar unhas condicións mellores en xeral. Gracias, Xavier. Eh, boa tarde a todas e a todos. Grazas por estardes aquí. Grazas a Lucía pola súa presentación e grazas as compañeiras e compañeiros de Modepen Ferrolterra, da plataforma en defensa das pensións públicas de Ferrolterra, por organizar en este acto e polo seu activismo en defensa das pensións públicas. Eh, a miña intervención vou, vou tentar que dure uns 45 minutos eh, para que despois pois podedes, se, se queredes, intervir, preguntar, dar a vosa opinión, etcétera eh, manifestar as vosas dúbidas ou que queirades eu penso que despois con 20 minutos, 25 minutos será suficiente mm, os actos, na miña opinión deben ser máis ben breves de maneira que nos marchemos con ganas de saber máis e non que nos marchemos por aburrimento e comezo coa miña exposición eu hoxe o que vou facer é explicar brevemente cal é a situación do sistema público de pensións no Estado español, no Reino de España, porque é un reino, non é unha república, e, e despois eh, expor mm, cales me parece a min que son os principais retos dese sistema. Ben, eh, e comezo lembrando que tipo de sistema de pensións temos no Estado español. No Estado español e na Galiza temos un sistema de pensións que se chama sistema de reparto ou sistema de solidariedade entre xeracións, entre xeracións da clase traballadora. Porque é un sistema no que son os traballadores e as traballadoras en activo os que pagan as pensións das persoas que os estamos xubiladas. As persoas que os estamos xubiladas, no pasado, pagamos as pensións das persoas máis vellas que a nós. E as persoas só se activas confían en que no futuro os máis novos e as máis novas pagarán as súas pensións. En definitiva, é un sistema que se basea nun pacto, nun acordo dentro das clases traballadoras que se prolonga ao longo do tempo. Este sistema enfróntase e antagónico co dominante nos países anglosaxóns, por exemplo, en Estados Unidos ou na Gran Bretaña, na que non hai un sistema de reparto eh, eh en que as persoas activas pagan cada mes as pensións das persoas jubiladas, senón que o que se constituen fon, son fondos, capitais, que se depositan en bancos, en compañías de seguro, en fondos de investimento, e a pensión de jubilación depende da contía e do rendemento deses fondos. Ese non é o noso sistema. Na miña opinión, e na opinión das persoas que dende unha perspectiva progresista, ou eu mesmo diría que clasista, estudan o sistema de pensións, o noso é un sistema moito máis protector e moito máis igualitario. De feito, eu ao sistema público de pensións xunto coa sanidade pública e a educación pública chámolles illas de socialismo no modo de produción capitalista. Por que? Porque as pensións públicas, a educación pública e a sanidade pública sustraen, retiran do mercado capitalista elementos moi importantes da vida social, que non están do, no man, na man dos capitais privados, senón que están até certo punto ao servizo da sociedade. Neste sistema é moi importante ter en conta que non se aforra. Os cartos non se gardan nun peto. Os cartos cada mes van das nóminas das traballadoras e traballadores activos ás contas correntes das persoas pensionistas. Poñámoslle números neste momento. Neste momento, eh, na Galiza hai aproximadamente un millón de persoas activas. No conxunto do Estado hai uns 20 millóns de persoas afiliadas á Seguridade Social. Esas, ese millón de persoas activas na Galiza e eses 20 millóns de persoas activas en todo o Estado son as que pagan as pensións. Cantas pagan? Pois aproximadamente 700.000 no noso país e 9 millóns en todo o Estado. Ben, hai unha boa noticia neste sentido que a afiliación nos a Seguridade Social nos últimos anos medrou. E que a diferenza da crise financeira do capitalismo de 2007-2008, neste caso, estou a falar da crise da pandemia, non se produciu a brutal destrucción de emprego que se produciu naquel momento. E este sistema é importante, debemos defendelo, eu penso que tendo diante as persoas que teño isto unha pregunta case retórica. Vos sabedes ben que este sistema é un sistema dunha rendibilidade social extraordinaria até o punto de que a mí me gusta dicir que os sistemas públicos de pensións de reparto de solidariedade entre xeracións son un dos grandes inventos do século XX. E vou repetir a fórmula. Son un dos grandes inventos do século XX. Por que? Porque contribuíron a reducir, a reducir muitísimo a pobreza entre as persoas maiores. Son un dos principais instrumentos que existen para garantir unha vellez digna para millóns de persoas e para reducir a desigualdade e para loitar contra a pobreza. Polo tanto, cando nos din unha e outra e outra vez dende hai décadas que o sistema non é sostível, o primeiro que temos que contestar é que un sistema de altísima rendibilidade social que protexe as vidas dos seres humanos, especialmente de clase traballadora. Ben, e ademais, no caso do sistema público, a partir fundamentalmente de 2018, máis o, o movimento xa se viña organizando de anos antes, hai unha novidade importante, que é a aparición, o xurdimento, a creación dun novo movimento social que non existía, que é o movimento social en defensa das pensións públicas. E non estou a falar de Modepen, O é nada máis que un elemento dese movimento social que é un movimento moito máis amplo. Hai un núcleo que son as plataformas de persoas pensionistas, hai en todo o Estado unhas 300, eu diría que ese é o núcleo do movimento social, pero nese movimento social tamén participan sindicatos en algúns casos hai partidos políticos que levan algunhas das reivindicacións do movimento ao Parlamento. En algúns casos, algunha das reivindicacións do movimento, non todas, eh, chegan a formar chegan a formar parte da legislación. Ben, este movimento, ademais, e a min gustame subliñalo sempre nas miñas intervencións públicas, que son bastantes, este movimento, na miña opinión, conseguiu grandes e importantes vitorias. E a min gustame subliñalo porque eu penso que nas persoas que temos o corazón e o cerebro do lado da igualdade social, como é posible que veñamos dun tempo de derrotas e de frustracións, tendemos a subliñar o negativo e a esquecernos sempre do positivo. E eu vou facer unha afirmación que deberei justificar, porque é unha afirmación forte. Eu afirmo que o movimento social en defensa das pensións públicas na Galicia e no Estado español foi o, o primeiro movimento social en décadas que derrotou temporalmente temporalmente os plans do capital financeiro. E isto é, na miña opinión, unha victoria de extraordinario mérito mérito. Cales son os plans do capital financeiro e cando falo do capital financeiro estou a falar do Banco de Santander, estou a falar do Banco Bilbao Vizcaya Xentaria, estou a falar de BlackRock, que é o fondo de investimento con máis activos no mundo, que é o primeiro investidor no Invest 35, estou a falar do Banco Central Europeo, estou a falar do Banco de España, do Fondo Monetario Internacional, etc., de, eh, do Banco Mundial, cales son os plans de todas estas institucións e empresas capitalistas respecto das pensións públicas. O seu obxectivo é privatizar os sistemas e substituíren os fondos, perdón, os sistemas de reparto por sistemas de capitalización. Como actúan? Actúan, teñen moitos medios. Cada certo tempo, e supoño que isto vos soará na voz de Galicia, en el país, en el mundo, nos principais medios de comunicación publican os resultados dun relatorio que demostra que o sistema público de pensións é insostível. Que, polo tanto, que hai que reducir as pensións públicas e que hai que complementalas con fondos privados de capitalización. Entón, agora, quero que miredes cara atrás ao ano 2018 e que lembredes eh, a famosa carta de Fátima Báñez, cando Fátima Báñez nos comunica, eu naquel momento ainda non estaba xubilado, pero lles comunica as persoas pensionistas que as pensións van subir un 0,25 en aplicación do índice de revalorización das pensións. Eso significaba, na práctica, a conxelación das pensións públicas. E máis, non a conxelación por un ano. Ese 0,25 ia ser aplicado ás pensións ano tras ano. Cal tería sido o resultado se no 2018, 2019, 2020 e 2021 se nos tivese aplicado o 0,25, que as pensións terían perdido unha eh, porcentaxe moi significativa de poder adquisitivo. E se ese, eh, esa suba se tivese mantido no tempo, a perda de poder adquisitivo sería máis que significativa e notable. Sabedes ben o que aconteceu non vos teño que contar eu. Eh, centos de milleiros de persoas pensionistas saíron á rúa. Ata que saíron á rúa, non había fondos para pagar as pensións, para subir as pensións. O sistema non era sostible. Había que aplicar o índice de revalorización e máis eh, o factor de sostibilidade. Non había outra. E ademais, os que afirmábamos o contrario éramos persoas incompetentes, ilusas e eh, e coñecementos de economía. E os expertos que sabían todos que había que conselar as pensións. Ben, pois en poucas semanas, porque foi en poucas semanas, destruímos ese discurso. E aquel mesmo ano, Fátima Báñez, Mariano Rajoy e o Partido Popular víronse obrigados, porque os obrigamos, coa mobilización social, víronse obrigados a subir as pensións tanto como o IPC. E as máis baixas aquel ano subiron máis que o IPC. E conseguimos que en 2018, 2019 e 2020 as pensións subisen tanto como o IPC e non perdesen poder adquisitivo Isto é unha victoria do movimento social que conseguimos parar temporalmente os plans do capital financiero. Pero conseguimos algunha victoria máis. Por exemplo, algo que levábamos reivindicando o tempo, que o que se chama gastos impropios da Seguridade Social, estabanse pagando con cotizacións sociais as prestacións non contributivas. Estabanse pagando con cotizacións sociais as bonificacións ás empresas para que contratasen determinados colectivos de traballadoras e traballadores. É dicir, que con cotizacións sociais se lle estaba entregando diñeiro ás empresas. É o que se chama gastos impropios. Conseguimos que os gastos impropios, que é unha cantidade moi importante, uns 18.000 millóns de euros cada ano, pasasen dos orzamentos da Seguridade Social aos orzamentos xerais do Estado. E isto inmediatamente reduce o que eles chaman, e cando digo eles, supoño que me entendedes, o que eles chaman o déficit da Seguridade Social inmediatamente o reduce en punto e medio do PIB cada ano, co cal lles debilita moito ese argumento de que hai un grande déficit. Segunda vitória importante. Terceira, este ano, e isto foi a través dun acordo parlamentario, as pensións non contributivas subiron temporalmente, non sei se lembrades, o 15%. Digo temporalmente porque só subiron por uns meses. Nos que temos que exigir que esa suba se consolide e se faga permanente. E sobre todo, eu penso que unha das grandes eh, victorias do noso movimento conseguimos mudar o discurso. E agora, os defensores da privatización das pensións que aínda están aí, e vou falar dentro de, de, dun par de minutos disso, están a defensiva e teñen que buscar novos argumentos. Por lo tanto, eu penso que temos que estar orgullosas e orgullosos, porque non é doado eh, no mundo capitalista parar os freos, pe, perdón, parar os plans do capital financiero e nos fixémolo temporalmente, porque sabedes que nunca hai conquistas definitivas e que o capital ten moito poder, moito poder de medios de comunicación, moito poder de expertos, de influencia nos gobernos e volve sempre cos seus plans. Ben, estou dando unha visión moi positiva do sistema e supoño que vos que estades expresando, pois eh, o sistema ten moitos problemas. Por suposto que ten moitos problemas eu vou falar de tres. E o sistema permite que existan moitas e moitos pensionistas pobres. Por tanto, non protese a todas as pensionistas e pensionistas, eh, a todas as pensionistas contra a pobreza. Segundo, existe unha importante fenda de xénero. E terceiro, no sistema existe unha grande desigualdade territorial. E vou ilustrar estas tres afirmacións con datos. Primeiro, pensións moi baixas. Eu mm, dixe, eh, porque así, que hai 9 millóns de pensionistas en todo o Estado deses 9 millóns de persoas pensionistas, máis da metade, 4,7 millóns, perciben unha pensión inferior ao salario mínimo interprofesional. E vimos desagregar un pouquiño máis. Imos desagregar un pouquiño máis. Aquí tedes datos, aquí tedes datos eh, eh, mm, por número de pensionistas até 500 euros, entre 500 euros e 1000 euros, entre 1000 e 1500, eu vou me centrar nas dúas primeiras columnas. Hai 700.000 pensionistas que perciben cada mes menos de 500 euros. E hai outros 4 millóns, segunda columna, que perciben entre 500 e 1000 euros. Claro, deses que perciben entre 500 e 1000 euros, Hai moitas e moitos que perciben 600 ou 650 ou 700. Para min aí está o núcleo do problema. Para min aí está o núcleo do problema. Pero imos precisar un pouquiño máis. Mirade, na, na, comun, na Unión Europea se manexa un indicador que se cadra a algunhas e algúns bosoa que se chama AROPE, que significa eh, poboación en risco de pobreza ou exclusión social. Iso non quere dicir que todas as persoas que están nesta situación se san pobres, pero algunhas si sí o son. Outras están na extrema pobreza, e outras non están na pobreza, pero están no límite. Ben, no ano 2020 considerábase que no Estado español, para non estar nesta situación de estar en risco, era necesario ter, ter un ingreso mensual de polo menos 800 euros, tédelo aí. Ben, cantas persoas pensionistas están nesta situación? E isto é cos datos co, mm, co ingreso de 2020. Co incremento que houve dos prezos, os estes 800 euros probablemente non chegarían. Pero bueno, é o último dato que eu teño sobre cal se considera ese límite. Bueno, pois das persoas pensionistas vedes aí que habería 3,4 millóns por debaixo deste indicador de pobreza. E vedes que deses 3,4 millóns de pensionistas habería claramente máis mulleres ca homes. Habería eh, pois 1.200.000 homes e 2.200.000 mulleres. Este sería, na miña opinión, o núcleo principal da poboación pensionista que habería que atender, por iso o movimento pide que as pensións máis baixas suban máis que o IPC. Ben, eu falaba de tres problemas. Moitas persoas pensionistas que están no límite ou por debaixo da pobreza. Segundo, fenda de xénero. Acabamos de, de, de ver que entre os 3,4 millóns de persoas por debaixo do límite de pobreza, hai 1.200.000 homes e 2,2 millóns de mulleres. Pero agora imos a pensión de subilación. E non estou a contabilizar todas as pensións, eh? Aí non están incluídas as de viuvez, por exemplo, nin as do orfandade. Aí só dou o dato das de subilación. Por que? Porque a min isto pareceme que demostra que hai un problema no mercado laboral de discriminación das mulleres que se proxecta despois nas pensións. Nas de subilación, que dependen do esforzo contributivo de cada persoa. Pois mirade, a pensión media de subilación é un dato moi moi recente porque é do mes de agosto deste ano. A pensión media de subilación das mulleres son 980 euros. Redondeando. E a dos homens, 1440. Hai unha diferencia cada mes de 466 euros. E a economía feminista ensinounos a ver algo que tiñamos diante dos ollos e que non sabíamos ver. Que nos ensinou a ver a economía feminista? Que as mulleres traballan máis horas que os homes. Isto como se come? Se sumamos o traballo retribuído de mercado, o traballo que realizas na empresa que te contrata, co traballo doméstico e co traballo de coidados, as mulleres traballan máis horas cada día que os homes. Sen embargo, os seus salarios son máis baixos. E cando se retiran, cando se xubilan, as súas pensións son máis baixas. Isto non parece que sexa xusto, é algo que, na miña opinión, a sociedade ten que considerar e ten que establecer as medidas para superarlo. Terceira desigualdade, desigualdade territorial. Desigualdade territorial. Eu aí, mm, eh, pois, eh, reflectín os datos de pensión media de subilación en todo o Estado, a pensión media de subilación en todo o Estado no mes de agosto, case o último dato que hai, era de 1.256 euros, e vedes que existe unha grande diferenza entre a pensión media de jubilación en Madrid e a pensión media de jubilación galega, dos 400 euros ao mes. Eh, eu estive en o na Coruña eh, eh, e puxen o seguinte exemplo. Na Coruña había unha empresa que se chamaba eh, Fenosa, Fuerzas Eléctricas del Noroeste Sociedad Anónima. E había un conde que era o conde de Fenosa, que significaba conde de Fuerzas Eléctricas del Noroeste Sociedad Anónima non era un apelido. E ese era o que significaba. Ben, antes a central desa compañía estaba na Coruña, e, por tanto, varios centos de postos de traballo de altos salarios, onde estaban? Na Coruña. Agora, a sede central de Naturgy, que é o novo nome, está en Madrid. E se ides a Madrid, eu, nos pasamos por ali a ver un ano ou dous, ves un edificio moi alto, ala arriba, unhas letras enormes, Naturgy, onde se pagan os altos salarios, en Madrid. Iso é unha tendencia. Ben, pois esta é unha desigualdade que, na miña opinión, tamén hai que ter en conta. Entón, eu sinalei tres desigualdades, polo tanto, temos que defender o sistema, mas non estamos satisfeitos co sistema. Queremos un sistema de reparto e de solidaridade entre xeracións, mas queremos un sistema que vaya solucionando estes problemas. Ben, e que retos, que retos ten o movimento social en defensa das pensións públicas, que retos ten para o futuro. Moitos. Eu aí eh, escribín, reflectín cinco que teñen que ver cos, coas principais reivindicacións que imos defender na mobilización que temos convocada o día 15 de outubro en Madrid. Asegurar que suban as pensións cada ano IPC real, frustrar a privatización, eh, desto vou falar agora, loitar contra o incremento do período de cálculo da base reguladora da pensión inicial, sabedes que estaba en 15 anos, coa reforma que se aprobou en 2011 pasou a 25, e Escribá xa está a falar de 35 anos ou toda a vida profesional. E isto vai reducir as pensións un 8,8 e no caso das mulleres aínda máis. Unha reivindicación que non debemos esquecer, aínda que en cada momento temos que seleccionar cales, en cales nos centramos, pero esta non, nos, non a debemos esquecer porque ten un contido clasista moi importante, que é a prolongación da vida laboral até os 67 anos. Eh, antes, antes eh, falábamos aí pois, eh, dun compañeiro que representa un compañeiro moi importante eh, na loita obrera desta cidade de Galiza que representa a loita mm, contra as enfermeras profesionais, vou dicir así. E falannos de que estamos no tempo da economía do coñecemento e que vivimos nunha economía do intangible, non? Iso non é certo. Hai estudos sobre as clases sociais en Europa moi recentes que cuantifican a porcentaxe das traballadoras e traballadores en cada país europeo e no consulto da Europea que traballan eh, permanecendo de pé moitas horas, que traballan realizando movimentos repetitivos que producen danos muscoesqueléticos, que traballan aspirando fumes, que traballan soportando ruidos ou vibracións excesivas. Bueno, pois unha porcentaxe moi importante das traballadoras e traballadores galegos traballan nesas condicións. Unha porcentaxe moi importante das traballadoras e dos traballadores de todo o Estado traballan nesas condicións. E unha porcentaxe moi importante das traballadoras e dos traballadores europeos traballan nesas condicións para esas persoas que se prolongue a idade de traballo dos 67 anos obrigas a tomar unha decisión moi difícil. Aguanto dous anos máis ou perdo unha porcentaxe moi importante da miña base reguladora. Estou a pensar, por exemplo, estou a pensar, por exemplo, nunha profesión que debería estar en máis públicas está moi privatizada. As traballadoras do fogar, perdón, as traballadoras de coidados a domicilio. É un traballo moi duro, física e psíquicamente. Moi duro físicamente porque teñen que mobilizar moitas persoas e nun día algunhas van a moitos domicilios. É un traballo psíquicamente moi duro porque está constantemente en contacto coa etapa máis dura da vida do ser humano. É unha crueldade clasista dicirllas ás traballadoras ou estás a tos 67 anos ou vas pedir unha porcentaxe, vas perder unha porcentaxe da túa base reguladora. Entón, non debemos esquecer a reivindicación de que hai que volver aos 65 anos. Parece que xa está establecido 67. Non. Bueno, e tamén defendemos unha auditoría das contas da Seguridade Social dende hai varias décadas. De todo isto, todas esas reivindicacións son importantes, pero eu vou me centrar voume centrar en dúas porque me parece que neste momento están en primeiro plano. En cales me vou centrar? En asegurar o IPC real e en frustrar a privatización. Ben, porque eu penso que son dous, eh, dúas cuestións das que debemos ter un certa, unha certa información e coñecemento. Vou coa primeira, asegurar o IPC real. Por que tan importante, por que tan importante socialmente que as pensións e os salarios e os salarios suban como o IPC real. Aí tedes o dato do IPC en xullo. En xullo. En xullo, o IPC calculado tal que se com, como se calculaba antes das reformas últimas, estaba no 10,7. No 10,7. Co novo sistema de cálculo da nova lei, o, o medio acumulado estaría no 7,2. De acordo? Iso que quere dicir? Que se nos subisen as pensións en xullo, aplicando novo, a nova fórmula, perdiríamos un 3% de poder adquisitivo. Pero vimos estudar isto cun pouco máis de detenimento. Eh, a ver se son quen de explicarvos esta gráfica. Esta gráfica, eh, eh, estas eh, curvas, representan, ou estas, máis ben, estas liñas, representan a evolución do IPC entre o ano 2003 e o ano 2021. E está a liña en azul, a liña en azul, é o IPC acumulado até decembro, o que se utilizaba antes, E a liña en vermello, a liña en vermello, é o IPC medio dos 12 meses anteriores, que é a fórmula que se introduciu na última reforma escriba. Entón, eu penso que sempre debemos dar información veraz. E cal é a información veraz? Hai algúns anos que sairíamos gañando coa fórmula antiga. Que anos? Os anos en que a liña azul está por riba da, da liña vermella. De acordo? Vedes que hai outros anos que ao revés. Co novo sistema sairíamos gañando que anos? Os la anos en que a liña vermella está por riba da azul. E a longo prazo? A longo prazo o resultado é exactamente o mesmo. Por lo tanto, se dende 2003 a 2021 nos tivesen aplicado un, un sistema, o antigo, unha fórmula, a antiga ou a nova, o resultado sería o mesmo. Agora ben, o que si sí é certo é que o primeiro ano que se aplicou a nova fórmula, que foi o ano pasado, vedes que aí, aí sí que saíamos perdendo, de feito saímos perdendo. Por que? Porque coa fórmula antiga, pois, perdón, coa fórmula nova, coa fórmula nova, saiu que nos tiñan que subir as pensións un tres e pico. Coa fórmula antiga, terían que subirnos as pensións máis dun seis. Ben, agora a mí gustame dar a información exacta. A información exacta é que o ano pasado saímos perdendo. Este non me atrevo a dicilo, non o saberemos até novembro. A longo prazo, tanto ten a aplicación dunha fórmula como a outra. O movimento hai unha coordinación estatal, o movimento que está pedindo. O movimento que está pedindo é volver á fórmula antiga. Bueno, pois quizáis cesa, máis claro, agora, eu non me gusta da información falsa. A longo prazo, as dúas actúan igual. Ben, pero o esencial que as pensións teñen que subir tanto como os prezos. Por qué? E agora vou me deter un poquinho máis esta cuestión. Mirade. Eh, aí hai dúas, dous grupos de columnas. A da esquerda corresponde ao 20% da poboación de menos ingresos. E a da dereita corresponde ao 20% da poboación máis rico de maiores ingresos. E en cada grupo hai tres columnas. A azul representa a porcentaxe dos ingresos que se gastan en alimentación. A vermella, en vivenda e enerxía. E a laranxa é a suma das dúas. As persoas, de máis pobres, o 20% máis pobre, gastan en alimentación, vivenda e enerxía, segundo a base de datos do que tomei este, estes datos, máis da, tres, máis da terceira parte dos seus ingresos máis da terceira parte dos seus ingresos. Mentres que o 20% máis rico gasta en alimentación, vivenda e enerxía só o 15% dos seus ingresos. E isto que quere dicir? Que a suba dos prezos da alimentación e da enerxía a quen afecta máis? As persoas máis pobres. Isto ainda imos ver con máis detalle. Isto imos ver con máis detalle. E isto que quere dicir? Que as pensións máis baixas e os salarios máis baixos, as persoas que os perciben teñen a sensación de que os prezos non lles están subindo sobre o 10%, que lles están subindo moitos máis. E teñen razón por que? Porque a maior parte dos seus ingresos os destina a alimentos e enerxía. Pero que ademais hai outro factor. Os prezos, como vimos ver agora, dos alimentos, e da enerxía están subindo máis que ese 10% que a media. E ímolo ver aquí. Estes son datos que tomei hai 3 ou 4 días do Instituto Nacional de Estatística. O Instituto Nacional de Estatística é o organismo público oficial que elabora as estatísticas para, para o goberno. Ben, eh, eh, que representan estas dúas columnas? É corresponden ao IPC de agosto. Repito que son do Instituto Nacional de Estatística. Cal, cal foi o IPC xeral en agosto? Foi do 10,5%. Isto é o que deron os medios de comunicación. De acordo? Isto que quere dicir? Pois que se sumas, se faz a media ponderada de todos os prezos que se teñen en conta no IPC, pois de medias cousas subiron un 10,5%. Pero atención, Que representa a columna da dereita? A columna da dereita representa o IPC 2 a 7. Que palabrón, non? Son alimentos sen elaborar e produtos enerxéticos. Que son alimentos sen elaborar? Son froita, son verduras, son peixe, son carne, son legumes, e que son produtos enerxéticos Pois produtos enerxéticos é a electricidade coa que nos iluminamos ou dependendo do sistema de calefacción que teñamos co que nos quentaremos este inverno ou son os combustibles se temos algún vehículo de motor que utilizamos entón fixademos o IPC xeral subiu un 10,5 os alimentos sen elaborar os produtos energéticos subiron un 30%. Por iso hai persoas especialmente as que teñen pensións e salarios máis baixos, que din, e máis, se son as que van facer a compra, que din, a mí os prezos están me subindo máis do 10%. Pois nese caso, é certo, é certo. Por iso, é moi importante garantir que as pensións suban tanto como o IPC, e probablemente que as máis baixas suban máis. Por que? Porque o que está en xogo nos salarios máis baixos nas pensións máis baixas é o acceso a proteínas de calidade e o acceso a enerxía para non pasar frío este inverno. Por eso, unha das reivindicacións centrais da mobilización do 15 de outubro vai ser asegurar que as pensións suban como IPC real. Ben, e ademais, hai que ter conta, eh, en conta, sempre que falamos de pobreza, de desigualdade, que hai os dous extremos, que hai quen ten pensións e salarios moi baixos e hai quen obtén beneficios extraordinarios. Eu aí, aí mm, eh, pois, eh, fixei cinco datos, pero podría fixar 500. Pero vou comentar algún deles, vou comentar algún deles. E máis agora que a dereita está propoñendo e aplicando onde pode, propoñendo baixarlles os impostos os máis ricos. Que vergonza. Que vergonza. Que escándalo. Mirade, IBEX 35. As 35 empresas eh, con maior valor en bolsa, que teñen un índice, eh, un índice propio. No ano 2021 tiveron uns beneficios récord, pero non récord con respecto ao ano 2019 ou ano 2020, non. Récord en toda a historia de 64.000 millóns de euros. Ben, pois fixádevos, dende o inicio da crise financeira de 2007 a 2021, a recadación do imposto de sociedades caeu un 40%. Isto o que quere dicir? Non todas as empresas están nesta situación. As pequenas empresas, hai algunhas que non están nesta situación, entre outras cousas, porque están pagando carísima enerxía. De acordo? Pero as grandes empresas están en beneficios récords. E o imposto de sociedades perdeu case a metade da recadación con respecto a 2007. Isto hai que mudalo. Isto hai que mudalo. Hai que ir a unha reforma fiscal radical. Máis datos. Sánchez Galán, o presidente de Iberdrola, que foi, se vos lembrades, o que hai uns meses chamou públicamente a 10 millóns de persoas tontos. As que están no mercado regulado. Sánchez Galán é o directivo mellor pagado do IBEX 35. Cal foi a súa retribución no ano 2021? 13,2 millóns de euros. Eu, hai un pouco, puse vos o dato da pensión media de jubilación. Lembrades? 1.256 euros. Mensuais. Ben, Sánchez Galán, a súa retribución no ano pasado foron equivalentes a 751 pensións medias de sublación. Isto que quere dicir? Que Sánchez Galán cada día, non cada semana, cada día gaña máis ou menos 2,3 pensións medias de sublación. É dicir, que hoxe vai gañar 1.256 euros, máis 1.256 euros, máis un anaco de 1.256 euros. Claro, e sabedes de onde sai esa reducción? Do exceso dos prezos que vos e máis eu estamos pagando de electricidade e dos excesos dos prezos de electricidade que están pagando 9 millóns, bueno, 9, non, non, non os 9 millóns, porque non todos estamos en Iberdrola, non? Pero millóns de persoas. E isto non é intolerable. Entón, hai que actuar mellorando as pensións, hai que actuar mellorando os salarios, pero, na miña opinión, tanto na Galicia como no Estado español, haberá que actuar con moita seriedade sobre os prezos da enerxía e os beneficios das eléctricas. Eh, porque tanto as petroleiras como as eléctricas están en beneficios históricos vou vos dar xa o último dato para, para vermos sobre que hai que actuar, que hai que mirar longe. Eh, eu non sei se coñecedes un xornal, que é o único xornal en Adeu, que se titula Nos Diario, publicou hai unhas semanas un informe eh, no que eh, varios expertos eh, daban, eh, calculaban tanto tempo lle se está levando aos novos parques eólicos recuperar o investimento inicial. O normal é que cando se fai, cando se crea unha empresa, que se calcule que o investimento inicial se recupera en 5, en 10 anos, etc. Non? Ou máis. Bueno, pois mirade, os últimos parques eólicos e eh, se citaba no, na reportaxe o economista que se ocupara dos cálculos de cada parque hai algún caso que se recupera o investimento inicial en 14 meses. Hai outro parque que o investimento inicial se recupera en 16 meses e outro en 24. Isto non pode ser. Isto non pode ser. Eh, eu, eh, nos meus artigos que publico en algún xornal, levo tempo defendendo a creación dunha empresa pública galega da enerxía porque o sol o vento e a auga, e digo o sol, o vento e a auga, porque son fontes de enerxía, son republicanas, aínda que vivamos no reino de España. Son republicanas porque de quen é o vento, de quen é o sol, de quen é a auga. E entón, na miña opinión, a, eh, os muiños eólicos, os encoros e os, eh, esto, os parques de placas deberían ser de propiedade colectiva. Temos que pensar, temos que pensar, eu non digo mañá, pero temos que comezar a falar destas cousas, da mesma maneira que eu penso que se as caixas da forro eran semipúblicas e agora son de se pasaron do semipúblico ao privado, por que non pensarmos nalgún día que volvan do privado non o semipúblico, senón o público? Temos que pensar nestas cousas. E vou co último punto. Dicen que ia tratar especialmente dous puntos. A, eh, actualización das pensións segundo IPC real. Imos co último, coa privatización. Que eh, este é un asunto é un asunto que, que, eh, que a mí me parece de, gran, de grande importancia para o futuro. Mirade, no mes de xuño aprobouse no Parlamento unha lei que se chama Lei de Regulación e Impulso dos Planes de Pensións de Empresa. Na miña opinión, esta lei inicia a privatización parcial do sistema público de pensións. Eu quero ser preciso. A nós, isto, non, digo as persoas subiladas, iso non nos vai afectar. Pero, as persoas as que lles falten 15, ou 20 anos para a xubilación, sí que lles vai afectar. As privatizacións son moi impopulares, e máis a do sistema de pensións. Entón non se fan, e eu aí critico o ministro Escribá. Critico o ministro Escribá. As privatizacións non se fan de súpeto porque son moi impopulares, fanse os pouquiños. Entón, eh, o sistema de pensións no Estado español está moi, moi pouco privatizado e esta lei, e isto dixo o ministro, eh? isto dixo o ministro, imos crear un gran fondo de, prom de promoción pública pero de depósito e xestión privada. E como queren impulsalo? A través da negociación colectiva. E aí quero criticar tamén, con todo respeto, eh? que a mí non me gusta fazer antisindicalismo, eu penso que Comisión OGT se están equivocando. E digo con todo respecto, porque eh, con, digo con todo respecto porque son sindicatos que teñen unha historia gloriosa e con militantes, traballadores e traballadoras que teñen todo o meu respeto, pero se están equivocando. Eu os elía un vídeo do primeiro sindicato do mundo, que é o sindicato do metal alemán, o IG Metal, e dici, eh, contaban que os Reder, o, o, o que foi chanceler Reder, que iniciou tamén un sistema de capitalización e que está sendo un fracaso e que queren volver a un sistema de reparto puro. Entón, isto é un erro. Porque, cal, eh, por que, por que se privatizan os servizos e as prestacións públicas? Mirade, nun país avanzado, nos somos un país avanzado dentro do mundo. Non se nos comparamos con Noruega, pero que no mundo hai África, hai América Latina, non? Hai Asia, Entón, non somos un país avanzado. Dun país avanzado, máis ou menos, canto se gasta en saúde, en educación, etc. Pois nun país avanzado, en saúde gástase o 9 ou 10% do PIB. Logo, se, queremos, se queredes, falamos do que, falan, do que gastan en Estados Unidos. Gástase entre o 9 ou 10% do PIB. En educación, un 5% do PIB. En pensións, sobre o 12%. E onde hai un sistema de atención á dependencia, que aquí non o temos, un 1% do PIB. E iso que quere dicir? Que en total, entre saúde, educación, pensións e autonomía, pois a cuarta parte do PIB que era fora das mans do capital se é público. Iso que quere dicir? Que nin os bancos, nin as compañías de seguro, nin os investidores poden gañar diñeiro nin coa saúde, nin coa educación, nin coas pensións. Por que se privatizan? Para mellorar a asistencia para mellorar o nivel científico académico da poboación, para mellorar a protección na vellez. Privatízanse para que os capitais privados obteñan suculentos beneficios. Non hai outra explicación. E que pasa? Que a saúde xa está bastante privatizada. Só o 30% do gasto sanitario é privado, porque se comezou hai tempo. De todos os xeitos, mirémolo dende outro punto de vista as traballadoras e os traballadores ainda temos un 70% de sanidade pública. Ese é un tesouro que temos que manter e que temos que perfeccionar. As traballadoras e os traballadores ainda temos un 80% da educación un 80% que é pública. Ese outro tesouro que temos que conservar. Na autonomía fatal. Aí está privatizado o 73% do sistema. Temos que loitar por un sistema de atención a dependencia público. E nas pensións? Nas pensións está pouquísimo privatizado. No ano que me parece que é 2021 do que tomei este dato, só se pagaron como privadas de fondos de capitalización o 5% das pensións. O 95% eran pensións do sistema público de reparto. E isto que quere dicir? Que as traballadoras e traballadores fixeron cotizacións sociais por 132.000 millóns dos que os capitais privados prácticamente non sacaron nada. O único que nos sacan é da conta corrente a comisión que nos cobran esa de mantemento. Pero da pensión en sí non sacan nada. Isto lle resulta intolerable que 132.000 millóns de euros vayan todos os anos directamente das cotizacións das nóminas dos traballadores as pensións das persoas pensionistas. E entón, a que ven a privatización? Pois a que queren unha parte dese diñeiro. E isto, isto, este goberno que eu digo que fixo cousas eh, que me parecen que van na boa dirección, como subir o salario mínimo, etc., aí se equivoca. E dentro de décadas lamentaránlo, pero non hai que lamentarlo dentro de décadas, hai que combatilo agora. Hai que combatilo agora. Ben, por que? Por que? Eh, estoume pasando un poquinho, pero vou acabando, vou acabando. Como funcionan os plans privados de capitalización? Crean moita desigualdade. E aí dou vos datos. Mirade, antes xa da aprobación desta lei, antes da aprobación desta lei, xa había plans de empresa. En concreto, cantas contas de plan de empresa, estos son datos públicos, eh? É dun organismo oficial había 2 millóns de plans de, de contas de plan de empresa. Iso hai que dicir que había aproximadamente 2 millóns de traballadores e traballadoras que, ademais de cotizar a Seguridade Social, tiñan unha conta de capitalización a través dun acordo na súa empresa. Ben, pois canto ingresaban nesa conta para a súa jubilación, para ter unha pensión complementaria? Pois mirade, o 65% desas traballadoras e traballadores é a primeira columna azul en todo o ano ingresaron na súa conta cero euros. Iso quer dicir que en xaneiro ingresaron cero euros, en febreiro cero euros, en marzo cero euros, en abril cero euros, e así ata decembro cero euros. E iso que quer dicir? Que dos 2 millóns de contas, 1.300.000 traballadores e traballadoras, o seu plan de empresa non lle serviu para nada. E por que non lle serviu para nada? porque despois de pagar a cotización social e a retención do IRPF, o resto necesita o, necesitan os gastos da casa. En cambio, imos agora a dereita de todo. O 6% das contas, é dicir, 6 de cada 100, fixeron, os que teñen salarios máis altos, ingresaron o 58% de todas as actividades. Entón, os fondos, e repito, que estas son, estes son as contas do plan de empresa que existían antes da aprobación da lei. A quen benefician os plans de capitalización? A minoría de altos, ingre, de altos ingresos e de altos salarios. E iso non acontece só no Reino de España. Os estudos que hai mm, dos países nos que os fondos de capitalización son máis importantes, Estados Unidos, a Gran Bretaña, É o que nos di, isto é o que pasa. De maneira que un dos grandes expertos nese sistema, Robin Blackburn, fala dun estado de benestar dividido, onde hai sistemas de capitalización entre o 10% de ingresos máis altos que o gran beneficiado e eh, o 90% restante. Entón, porque crean desigualdade, nos estamos en contra dos plans de empresa. E, por iso, por esta razón, o 15 de outubro nos imos mobilizar para manter o que temos, que é importante, pero para garantir que as pensións suban como IPC e tamén para intentar frustrar os plans de iniciar a privatización de parte do sistema público de pensión. E pola miña parte, nada máis e moitas gracias. Ben, supoño que isto é interesante, eh, podemos